you. la fendo in cie en la vivo Mut tro da aquo jam nen fluis Asticula fendo in en via amicavo Asticula fendo in en via amrilatoi Asticula fendo in la vivo C'è molto toda acqua ja men fluis Fendoi le bananas Kai daure mastigendas De nove kai, de nove kai, de nove Daure laboradas Chula post curado indas lasu la fendoin en via ideoi la fendoin en via desiroi la fendoin en via devoi La enfluanta aquo ilin nutas Lasu la fendoin en can be aire voi La enfluanta aquo ilin nutras La enfluanta amo ilin nutras La enfluanta amo ilin